What instantly slaps you in the face upon seeing these forests is not just their natural beauty, but also their longevity. which dates back to around 40 million years ago. این جنگل‌ها متعلق به اواخر دوره دوم زمینشناسی و اوایل دوره سومه. دامنه و گستره این جنگل‌ها از دامنه شمالی سلسله جبال ارواز، یا رشته کوه البرز ادامه پیدا میکنه و کوپایه رتعی میکنه و میاد در حاشیه ساحل جنوبی دریای خزر این گستره شمال جنوبی شد در بند چهار ستون 16 کتی بزرگترین کتیبه 20 ستون جان، یعنی کتیبه بیستون در کرمانشاه این کتیبه سنگی بهش اشاره شده به همین بندی که خدمتتون عرض کردم و به نام هیرکان و ورکان البته نام هیرکان نام یونانی است که بیادگار برای ما مونده شرایط اکولوژیک و ویژه این جنگل عظیم گسترده سبب شده بود که گونه های مختلف جانوری اهم از حیوانات چارپا پرندگان و همچنین گناه و فلورهای مختلف گیاهی در سراسر این جنگل گسترده وجود داشته باشه که هنوز هم بعضی از این گونه ها مخصوصا در حوزه خدمتون ارز کنم گونه و فلورهای گیاهی شاخ of the forests was once underlined in the Convention on the International Wetlands in 1971 and again in the Declaration of the United Nations Conference on Human and Environment which was adopted in the following year. اهمیت ویژه‌ای که جنگل های شمال ایران یا همون جنگل هیرکانی داره مستلزم اینه که نگاه ویژه‌ای چه از درون و چه از برون به این جنگل ها بشه در خارج از ایران برون مرزی ما میتواند تواند سازمان ملل توسط بخش یونسکو شرایط ویژه‌ای داشته باشه و برای ثبتش از درون توسط کسانی که متولیان این امر هستند متولیان شاخص به به فکر این باشند که این جنگل ها در هر صورت ای برای تنفس و امتداد زندگی انسان ها برای نسل‌های بعدی هم خواهد بود ثبت این جنگل ها می تواند در حقیقت تضمین کننده طول عمر و استمرار شرایط خاصی که خدمتون عرض کردم بوده باشد و برای نسل‌های بعدی هم به ارمغان ما چیزی رو و UNESCO experts believe that the way the forests have been taken care of, particularly after 2003, shows that not only the quality of their national environment has been preserved, but also it has been improved. It is important to us for the forest's name to be introduced in all UNESCO languages and receive international renown among the world's most important sites. It is hoped that UNESCO prioritizes registering the forest's name as one of its World Heritage Sites, thus directing attention towards the vegetation which serves as the Earth's lungs.